break. kok tumben mau di box Misalnya kan takut tinggal di box ya udah pinter ya sekarang ya <laughs> ya ampun ngapain sih <laughs> udah pinter ya Edric ya udah gede ya udah berani ya sendiri ya ngapain tuh Dadah. Uh, sibuk banget nih udah jam 10 Dri <laughs> Oke okay. Baru aja dibilang banting-banting aja mukanya ya mentang-mentang nggak sakit ya Dri ya ya dibanting aja ya nah nggak sakit ya Baik, ya. Não, nggak capek apa? Hah? Apa nggak capek ya? Banting-banting, tabrak-tabrak. Brown? That's brown, right? Bran Ya ampun digigit Coba Ti hidungnya hilang loh Dre Ya Yeay, udah ngantuk akhirnya. Yuk bobo ya. Bye. Eh, tadi bohong.